让阳光投射进来。信徒说：“我明白了，大师，你是想让我打开心扉，不要在乎别人的看法，对吗？”大师说：“老衲只是想看清楚，施主，你到底在哪里？”小光开车载女同事，突然烟瘾上来，很想抽烟，于是问女同事。 我可以在车子里抽烟吗？女同事就回答：“你像在家里一样就好。”小光深深的叹了一口气，把烟盒收回口袋，说：“哎，一样不能抽啊。”有一群人去吃饭要结账，其中一个人就问老板：“总共多少钱呢？”老板就回答：“总共五百块。” 那个人就问说：“那你看我们里面谁最丑，就让他付钱好了。”老板毫不留情面的说：“ <laughs> 那 A A 吧。”有一天，女儿跟妈妈吵着要喝咖啡，妈妈就说：“女儿啊，当你跟你哥哥一样大时，你就可以喝咖啡了。”女儿回答。 我永远不可能跟哥哥一样大，他永远大我五岁。爸爸下班后突然心血来潮，想逗逗女儿，于是去敲女儿的房门。爸爸问女儿：“啊，爸爸几岁啦？”女儿回答：“今年五岁啊。” 爸爸就说：“你再想一想，难道爸爸跟你一样大吗？”女儿回答：“是啊，你是从我出生那天才开始当爸爸的啊。 <laughs> ”一个躺在病床上很久的病人非常的绝望，于是问护士：“爱情没了，钱也没了，难道我真的一无所有了吗？”护士很有爱心的说。 你不要这么丧志，你不是还有病吗？男友跟女友在聊天，男友说：“其实我觉得内在比外表还要重要。”女友就问：“例如呢？”男友回答：“冰箱啊。”小宝明天要考试，于是妈妈问小宝。 明天要考试了，你书都看完了吗？小宝回答：“我看完了。”结果小宝带着不及格的考卷回家，妈妈看了非常的疑惑，问小宝：“不是说书都看完了吗？怎么还考这么低呀？”小宝说：“我那天是说我看完了。” 妈妈告诉小宝，要成功得做到特别能吃苦。小宝说：“我想我快成功了，因为我已经做到了五分之四，特别能吃。”老师问：“金钱跟智慧，你会选择什么？”小宝说：“当然是金钱啊，